Перший пожиток то мірочка гречки, а другий пожиток то мірочка жита. А третій пожиток то решетові вса. Та ще червіна вся.